ಮುಂಜಾನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಶಕ್ತನು ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಶಕ್ತನು ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೌದು ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಗಾಲೆಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಗದರಿಸಿದಾಗ ಆ ಅಲೆಯು ಗಾಳಿ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಯೋಶುವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಹತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ನೀವು ಸತ್ಯವಯದಲ್ಲಿ ಓದೋದಾದ್ರೆ ವಿಮೋಚನ ಕಂಠ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದೇ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕೋಲನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇದರಿಂದಲೇ ಆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದನು ಹಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕೋಲ್ನಿಂದ ಹತ್ತು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಗಳನ್ನ ಅದ್ಭುತಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು ಹೌದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಕದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವಂತ ದೇವರು ಮಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಆತನು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ತಿರುಚಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆತರ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಏನೇನ್ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹತ್ತು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋರು ಸಹ ಬಂದು ಅದೇ ತರ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದು ನದಿಯ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನು ಕೋಲನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಹಾವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋಲುಗಳನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾವುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ನುಂಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಅದು ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅವು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ಇವತ್ತು ನಾ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವ್ ಇನ್ನು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವರು ಆತನನ್ನ ನಂಬದೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಜರೇತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಏ ಇವನು ಬಡಗಿ ಮಗನಲ್ವಾ ಇವನು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಮಗನಲ್ವಾ ಇವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ನಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆತನ ನಜರೇತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಹೌದು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಂಬುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರು ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾರ್ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೇವರು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಸಹ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಾಗ ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ದೇವರು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲಲ್ಲೂ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನನಗೆ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಂಬೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಿನಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಮೊದಲು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಡು ನೀನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ರೆ ನೀನು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಹೋವನ ಮೋಸೆಗೆ ಈ ಜನರು ಈ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವರು ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವರು ಅಂತೇಳಿ ಹಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಈ ಮಾತನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಜನ ನಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಗೂಢಚಾರರು ಹೋಗಿ ಕಾರಣ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಹೋಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನನ್ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರೆಲ್ಲರೂ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾಲೇಬನ ಯೋಶನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಜಯ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಉಳ್ದಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜನ ಮಾತುಗಳ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರ ಬಂದ್ರ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಂತ ರಾಕ್ಷಸರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೊಳೋತು ಗೋಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಇವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಾ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗಂಟ ಇವಾಗ ಕಾನನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಾಕ್ಷಸರ ತರ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಭಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇವ್ರ ಯಾರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಗೋಯ್ತು ಈ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನ್ನ ನಾನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ಕೋಪ ಅವತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮರೆತೋಗಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತರ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮರೆತೋಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮರೆತೋಗಿ ಇವತ್ತು ಗುಣಗುಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರೋದಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿನ ಇವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆತನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಘನತೆಯನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡದೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೊದ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಮೊದ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡು ದೇವರೇ ನನ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡಪ್ಪ ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿರೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ನೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮೊದ್ಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆನ ನನಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಮೊದ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದಾದ್ರೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಾನು ಕರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಲಲ್ಲು ಎಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಪ್ಪ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರೆತೋಗಿ ಇವಾಗ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಹಾಕಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತವರಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತೇನೆ ನೀನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿನ್ಗೆ ಬಿಧೇಯರಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಝೂಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಶೀರ್ವಹಿಸ್ರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕರಗಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ